被救主名叫耶稣，因为爱我们到成路身，他就是盼望起初末后的他赐下平安，让我不再害怕。耶稣，我救主，爱我的主，你荣光照耀世上所有。 爱感动转化我生命，在基督里我拥有全新生命。我的耶稣，你就是世人的盼望。我的耶稣，无人能与你相比。谢谢你，的施加挽回了我的生命。我的耶稣，我的救主。 救主，爱我的主，你荣光照耀世上所有。你的爱感动转化我生命，在基督里我拥有全新生命。我的耶稣，你就是世人的盼望。我的耶稣，无人能与你相比。 谢你的施加，挽回了我的生命，我的耶稣，我的救主，我的耶稣，你是荣耀万众之王，我的耶稣，万民都来敬拜你，因你战胜死亡，得生复活到天上。 谢我，让。 完美的，我的耶稣，你就是世人的盼望。我的耶稣，无人能与你相比。谢谢你，的施加，挽回了我的生命。我的耶稣，我的救主，我的耶稣，你是荣耀王中之王。 生命都来敬拜你，因你战胜死亡，得生不活到天上。